aylantirdi telbasiga soch sig'maydi yelkasiga yuragimni tutqazibman toshloqning erkasiga aylansam ham roziman ostonasini poyiga ming gulshanni alishmayman terakzorni bitta guliga layli bo'lsa agar u men majnundan qolishman o'zbegimni qizlarini bu dunyoga alishman dodi assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim barchalaringizga sog'lik salomatlik tilayman albatta qayerda bo'lsangiz ham faqat umringiz kulish bilan ovora bo'lsin hammasi zo'r bo'ladi birinchi o'yinimizda qancha bilet qoldi dedingiz 480 dan emas 478 dan emas biletimiz qolgan. Shu 480 ta deb o'ylayvering. Albatta prosta bomba, prosta bomba harakat qilingizlar. Mana shu kelayotgan yakshanba yoki shanba kuni bo'lsa, bugun tamom bo'lib ketsa, bugun final jigarlar. Gazini basingizlar 500 rubl bilet narxi 110 ta prezning ichidan, glavnisi ikkita avtomobil. Mana shu ekranda ko'rib turganlaringiz, mana живой ko'rib turibsizlar, u nomerman. Bundan tashqari 50 ming rubllik, 100 dollarlik, 5 minglik, 4 minglik, 3 minglik, 2 minglik общий 110 ta prizlar bor aynan. Basin gazini ekrandagi nomerga 500 rubl talab turib, faqat like deb basingizlar jigarlar. Bexabar do'stlar xabardor topsin. Inshaalloh yaqinda finalimizni ijratingizlar. Ikkita prosa mashinani saylavang aynan. bu tuban. Ashingiz bo'lsin. Shunday qilgan-ku, mana shu ana nima bo'ldi? Bir nenga uradi, qurayizm uradi nima bo'ldi? Davosh kirmaydi. Şu şu hemen, shu mazalatsizsanman shu aynı shundayini koyun. İçine ichiga da osh kirmaydi Hareket kılın. prosta prosta bombamla turgan turishini qarang tikka turadi aynan liboyini mana shunday urib ötüp getirdi. 500 lira rublga o'tsangiz ashingiz bo'lsin 500 rubl narxi 110 Salam aleyküm. tapir. Salom alaykum Of şu çor Общий 480 e, dona bilet mondagi 17 bozuyba. Nahriş pansal rubl. Prosta bomba bomba moşuna yana didesin. Э, бад э, бад из мошино 50000 рубл 100 доллар 5000 3000 4000 як қиёмат конвертҳои пули общ 110 та приз количество билетҳо 1999 донаи бурот аст 1999 дона общ количество билетimiz jigarlar harakat qilingizlar побратск qo'llab maksimal darajada bittadan лайкni bosingizlar inshaalloh 500 rublga o'tib ketsangiz xudojon oshingiz bo'lsin o minallohu akbar oshingiz bo'lsin nima oldi debangiz magishtayn погнали magishtayn magishtayn Magristein Pagnali. Tamam, gazini basingizlar inshaalloh omatlaringizni bersin. Faqat men qo'lim ochiq duodaman jigarlar. Xudoyjon 24 soat umringiz xayrli o'tsin. Faqat kulib jiringizlar, kissalaringiz pulga to'lib yursin. Biringiz yeki bo'lsin, yekingiz ming bo'lsin, hamisha o'yin kulgidan arimasin. 500 rublga o'tib kelsangiz, prosta bomba ey. Mana shunday ko'rinishida oling aynan. Qarang, yana nima qilayin buni bundan ko'rish bo'l. Suv ekan kasim kiyda bengiz. Faqat bomba birojonlar hozir obzorni polni ko'rasizlar. Buni biraz moyka qilamiz, moyka qilamiz. Prosa bomba qilib inshaalloh xudojon o'tib ketsangiz, prosa murutingizni balta kesmaydi aynan. Xudojon ashingiz bo'lsin, o'tib ketsangiz, prosa turgan turishini qarang jigarlar. Men o'zim meshat qilaman jigarlar. Basamiz gazini faqat paprolab qotlab turamiz. inshaalloh e, nima fikringiz bo'lsa mana shu kommentariy yozib qoldirsangizlar o'yin haqida batafsil javob berishga tayyorman inshaalloh xudojon shu sizga nasib qilsin ekovdan birovi Ikkovidan biri Xudojon nasib qilsin, proza bomba, agon mashinalar. Mana bu yoqqa kelgan. Buning minalariga polni suvni qarang, proza janib turadi, ko'r. Yomon xo'sh, buning hali patfarnigi. Mana minalarga polni rezindi shuna urgan qo'ng, shumazalatsiyasini urgan qo'ng, ichiga chibinning davushi kirmaydi. Mana shunday chibinning bing etgan davush kirmaydi. Omadingizni bersin, gazini basin, Xudojon shu sizga chiqib qolsin. Katta shans birodjonlar, 5000ta bilet emas, attiga biletlar. Juda kam qoldi. Harakat qilib, mana shu ekranga 500 rubldan tanlab turib, o'yinga qatnashsangizlar, xudojon chiqmasa, prosta bunavni aytib o'tirmang. Bunavni hamma o'yladi o'zi. Mana qarang. Buning lugini elektra elektropaket ichi polni ekaviyam, e, elegans ekaviyam, har dish elegansay. Bunavlari elektropaket ochiladi. Mana shunday ko'tarib bir knopkani bassangiz ochiladi, bir knopkasi bassangiz shuni orqaga ham ochiladi. Polni prosta Ana anavda ukalar bunun ichiga kirishga duxim Hemen hammangizga omad tilayman cigarlar ukalar bu chacham bezar qildi omadlaringizni bersin hammangizga omad tilayman jigarlar gazini basing xudojon shu sizga chiqmasin amin allohu akbar Sen güzel Bilmem güzel Bilmem kim yar sen Şu dağlara da kızlardın sen güzel Bilmem güzel Bilmem kim yar sen Yakma beni Yakma beni Can gidem Yakma beni Yakma beni Can işkence Ah beni yan